Thank you. የዲሽ ስራ ማወቅ ይፈልጋሉ ወይ በሚል ርዕስ ለእናንተ አዘጋጅቻለሁ። የዲሽ ስራ በጣም ቀላል ነው፣ በጣም ጠቃሚ ነው። ዲሽ እንዴት እንገጥማለን፣ ቤታችን dish configuration ኑን እንዴት እናስተካክላለን በሚል ነው። ሁለት ነገር ነው በዚህ ክፍል ያለው። መጀመሪያ ክፍል ላይ theory ና ገጠማን አሳያችኋለሁ። ክፍል ሁለት ላይ ደግሞ እንዴት receiver ኣችን configure እናደርጋለን በሚል ርዕስ አሳያችኋለሁ። page ኣችን Info for Ethio የሚል YouTube channel subscribe፣ like፣ share፣ comment አድርጉ። ዲሽ ከሱቅ ገዝተን ስንመጣ እነዚህ ነገሮችን እናገኛለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ምንድን ነው? ሳን የራሱ ነው። ይሄ ሳን ነው። ሁለተኛ ምንድን ነው? ይሄ ደግሞ ሳኑን የሚሸከም ነው። LNB ን የሚሸከም ወይም ጫፏን የሚሸከም ነው። ሶስተኛ ጫፍ ነች አራተኛ ደግሞ ይሄንን መሬት ላይ configure የምናደርግበት part ነው። አምስተኛ ደግሞ ምንድን ነው? ብሎኖች ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች ናቸው። እንደገና ልንገራቸው። አንደኛ ዲሽ ነው። ሁለተኛ ዲሽ ተሸካሚ ነው። ሶስተኛ LNB ወይም ጫፍ ተሸካሚ ነው። የሳተላይት ጫፏን የሚሸክም ነው። አራተኛ ሳተላይት ራሷ ነች። ሳተላይት ወይም LNB የምትባል ነች። አምስተኛ መሬት ላይ የምንተክለው የመሬት ላይ የሚቆም ቋሚ ነው። ስድስተኛ ብሎኖቹ ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች ነው እንግዲህ በዋናነት የምንመለከተው በዛሬ ክፍል እና ብሎኖቹን ስናይ ደግሞ ምንድነው የመጀመሪያው አንደኛ ብሎኖች አሉ። እነዚህ ጫፋቸው ይሄን የሚመስል አጫጭር አጠር አጠር ያሉ፣ ከዛ ደግሞ ትንሽ ከፍ የሚሉት አሉ two A ብለን እንጠራቸዋለን። ከዛ ደግሞ three ብለን ሶስተኛ ላይ ያሉት ምንድን ናቸው? ከእነርሱ ትንሽ ረዘም ያሉት ጫፎች ናቸው። ሌላ ደግሞ እነዚህ ጫፍ አይነት እነዚህ እንግዲህ የተለያየ ጫፍ style ኦች መጨረሻ ለምንድን ነው ትልቁ አለ lock የሚያደርግ ይሄን የሚያክል አለ ስለዚህ እነዚህን ራሱ ማኗል አለ ያ ማኗል እያያችሁ መግጠም ትችላላችሁ ማለት ነው። ገጥማችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ እንግዲህ መሬት ላይ እችን ቅድም ያየናትና ተጨማሪ ካለ ተጨማሪ ማጠናከሪያ በዚህ መልክ እንመታለን። ከዛ በኋላ መሬት ላይ የምንቀሳቀስ setting አለች። ወዴት ወደ ና ወደ ታች እንደፈለግ ነው ማንቀሳቀስ የምንችልበት setting አለ። ይህን set እንይዛለን እዚች ላይ ያለውን ይሄ በዚህ መልክ ዲሽ እንግዲህ ያ manual ነው አይተን configure ካደረግን በኋላ ይህን ይመስላል። ከዛ በኋላ በኋላ ምን እናደርጋለን? ዲሹን ስንተክል እንግዲህ በዋናነት አቅጣጫውን ካወቅን እዚህ ላይ west አለ፣ east አለ፣ north እና south አለ። አራት አቅጣጫዎች አሉ። እንግዲህ ናይል ሳት ሲሆን የራሱ የሚደረግ በዚህ አቅጣጫ ነው። እንግዲህ ናይል ሳት configure የሚደረገው ግን በዋናነት ናይል ሳት configure በምናደርግበት ጊዜ በኢትዮጵያ ውስጥ ከሆናችሁ በቀላሉ ብዙዎቻችን ናይል ሳት ምንድን ነው ነው የምንጠቀመው። ስለዚህ የሌሎችን ናይል ሳት ያለበትን አቅጣጫ በቀላሉ ከአጠገባቸው ወይም ከሩቅ የሚታያቸው ከሆነ የሌላ ሰው ዲሽ ያን አቅጣጫ አይታችሁ መጀመሪያ ማሰር ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ ሚቀጥለው step ይነዳል ማለት ነው። by default በዚህ መልክ አሰራችሁ በኋላ የራሳችሁን ቻናል exactly ለማግኘት ምን እናደርጋለን? እችን ጫፍ ወስደን ከ receiver ጋር እንገጥማለን። በዚህ መልክ የ receiver ከኋላ በኩል ጫፍ አለ። receiver ኬብል የምቀበል በዚህ ኬብል እንገጥማለን። ከዛ በኋላ አንደኛውን ጫፍ ደግሞ ወስደን እዚች ላይ satellite finder ነው እንግዲህ እቺ satellite finder የትም ኤሌክትሮኒክስ ሱቅ ወይም የቴሌቪዥን መሸጫ ሱቅ ላይ ማግኘት እንችላለን። ዲሽ NLB አለች። እቺ NLB ጫፍ ነች። ያችን ጫፍ እችኛውን በጫፍ ላይ ሰክተን ከዛ እቺ ኬብል በዚህ መልክ ወስደን እዚህ ላይ እንገጥማለን። ከ receiver ከዚህ የሚመጣውን ወስደን እዚህ ላይ እንገጥማለን። ከዛ በኋላ receiver ኡን power on እናደርጋለን ማለት ነው። የ receiver power እዚች ለጋ አለ። የ receiver power on እናደርጋለን። ከዛ በኋላ እዚህ ላይ ምንድነው power on ስናደርግ ድምፅ አለ። ድምፅ ከሌለ ግን ይህንን ወደ power እንሰጣለን ማለት ነው። የዚህ power የሚለካው በ decibel ነው። decibel እንግዲህ የ signal strength መለኪያ ነው። ይሄንን በምንጨምርበት ጊዜ እዚህ ላይ ይታቸዋል። እዚህ ዜሮ ላይ ነው ያለው እስከ አስር ድረስ ይመጣል ማለት ነው። ግን እኛ በዚህ ላይ በዜሮ ላይ ሲሆን ምንም ድምፅ ካልሰጠን እስከ አራት አራት ቁጥር ወይም እስከ አምስት ቁጥር ድረስ ስናስጠጋው እችን ስናሽከረክር ወደ አራት ወይም ወደ አምስት ይመጣል። እቺኛው ኒድል ወይም መርፌዋ ወደ አምስት ትመጣለች። ከዛ በኋላ የሆነ ድምጽ ይሰማል። ከዛ በኋላ ዲሹን በምናሽከረክርበት ጊዜ okay ይሄንን ዲሽ አቅጣጫውን ከፍና ዝቅ በምናደርግበት ጊዜ signal ኡ በዚህ ሲመጣ የ signal strength በ decibel ወደዚህ ስለሚገባ ከዛ በኋላ ይሄኛው signal አቅጣጫ ትክክለኛ አቅጣጫ ካገኘን ወዴት ይመጣል? ወደዚህ እስከ አስር ድረስ ያድጋል ማለት ነው። መርፌዋ እስከ አስር ድረስ ትመጣለች። ከዛ አስር ላይ ከደረሰ ምንድን ነው signal ኡ strong ነው ማለት ነው። እዛች ቦታ ላይ የምናደርጋለን lock እናደርጋለን ማለት ነው። እዚች አለች ማሰሪያዋ አለች። እችኛውን lock አድርገን እዚህ ላይ ማጠንከር አለብን። ከዛ ከጠነከረ በኋላ እንግዲህ exactly እሷ ቦታ ነች ማለት ነው፣ ትክክለኛ የሳተላይት አቅጣጫዋ። ስለዚህ እሷን አግኝተናል። ቀጥሎ የምናደርጋለን እችን በጣም እንዳይንቀሳቀስ lock እናደርጋለን እናጠናክራለን ከዛ በኋላ ክፍል ሁለት እንመለከታለን ክፍል ሁለት ላይ ምንድን ነው ኦልሬዲ ያኛው ስራ ጨርሰናል ያኛው ስራ ስለጨረስን በክፍል ሁለት ምንድን ነው በ receiver ቻናሎችን እንዴት እንሞላለን የሚል እዚህ ላይ ሳተላይት ሜኒ ውስጥ ስንገባ ሜኒ ውስጥ እንግዲህ የምናገኘው ምንድን ነው ናይል ሳት ነው all search የሚላለ all search ውስጥ ይህንን ስናልፍ click all search የምለውን click እናደርጋለን ወይም click ማለት ፕሬስ እናደርጋለን ከዛ all ከዛ እዲ ሳተላይት እዲት የምላለ ሳተላይት እዲት ውስጥ እንግዲህ ስንገባ እዚ ላይ ምንድነው ናይል ሳት አለ universal እዚ ላይ frequency አለ እያንዳንዱ ሳተላይት ሳተላይት ሌላ ሳተላይት መጨመር ከፈለግን ግን እኛ የምንፈልገው ናይል ሳት ስለሆነ የናይል ሳት frequency everything እዚ ላይ ራሱ እንችላለን የሚለው ከመጀመሪያው እስከ ጣራ ላይ ወጥተን እስካለው ድረስ እናሳያችኋለን። እንግዲህ እናንተ እንደተለመደው የዚህ አባል ቤተሰብ የሆናችሁ subscribe፣ የደውል መልክቷን በመጫን notification እናንተ ጋር እንዲደርስ በማድረግ ሳሚሾ ቲዩብን ይከታተሉ። ሁል ጊዜም የእናንተ ምርጫ የሆነው ሳሚሾ ቲዩብ ለእናንተ ብዙ አይነት ትምህርቶችን ይዞ ይመጣል። እንግዲህ እንደተለመደው አሁን ወደ ስራ እንገባለን። ይኸው ሙሉ የምታዩት ዲሽ አለ። አሁን አገጣጠሙን አንድ በአንድ እናሳያችኋለን። ዲሽ ከመጀመሪያው ከመግጠም ጀምሮ ጣራ ላይ ወጥተን እስከ መስራት ያለውን ዛሬ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እናንተ በጠየቃችሁ መሰረት ያው እንዴት ነው ዲሹን መጀመሪያ የምንገጥመው ከመጀመሪያው አሳየን ባላችሁት መሰረት ይኸው የዲሽ አገጣጠሙን ጀምሮ ሁሉንም ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በጥሞና እንድትከታተሉን ሳሚሾ ቲዩብ በዚህ አጋጣሚ ሊነግራችሁ ይወዳል። እንግዲህ አሁን ወደ ስራው እንገባለን። እንግዲህ እንደምታዩት እነዚህ ብሎኖች ናቸው፣ የዲሽ ብሎኖች ናቸው። የሚገጠሙ እቃዎች ናቸው። እነዚህም አሁን ገጣጥመን የምናሳያችሁ ያው አዲስ አዲስ ሰራተኞች ለሆናችሁ ለመማርም የምትፈልጉ ለምታስቡ እንግዲህ ይኸው ከዚህ እንጀምራለን። አገጣጠሙ ያው ዲሹ የተበታተነ ነው። እንግዲህ ይህ እንደምታዩት አዲስ ነው ዲሹ በመጀመሪያ እንደምታዩት እችን ታደርጉና እዚህ ውስጥ ከቷታላችሁ። አስገብተናታል። እናመጣታለን። የምታዩትን ቀለል ባለ መልኩ ነው ማሳያችሁ። ከዛ እዚህ ጋር የምታዩት ብሎን ውስጥ ሁለት አንድ አይነት ብሎኖች እንፈልጋለን። እነዚህን ሁለት አንድ አይነት ብሎኖች ካገኘን በኋላ እዚህ ጋር እንከታታለን። እንደምታዩት ቀስት ምልክት አላት። ወደ ላይ እናረጋታለን። ቀስት ምልክቷን እንደምታዩት ከከተትን በኋላ ሎኖቹን እናጠብቃለን። ይህን ካረግን በኋላ እችን የምታዩትን ቀስት ምልክት ያለባትን ቀስቷ ጋር ቀስት ምልክት ያላትን ከዚች ቀስቷ ትይዩ እንከታታለን። ከከተትን በኋላ ችን ብሎኖች እነዚህን ብሎኖች እንጠቀማለን። የምታያቸውን ትንንሽ ብሎኖች እነዚህ ትንንሾቹን እዚህ ጋር ያረኳቸውን እንጠቀማለን። ከተከተትን በኋላ እንደዚህ እያስገባን እናስራቸዋለን። እንደዚህ እያስገባን ባሉት ቀዳዳ ቀስቱን እንዳትረሱ። ቀስቱን ወደ ላይ ነው የምናደርገው። ከዛ ቺን ብሎኖች እንደምትዋት እነዚህ ለብቻቸው እንደዚህ እናስገባለን። ከዛ ቺን እናመጣለን። ቺን በዚህ ሳይድ እንደዚህ እናስገባታለን። ከዛ እዚህ ጋር ቀስቷ ጋር ያለችበት ከዚች ጋር እናስራቸዋለን። እንደዚህ እንዳረግን ከዛችን እናነሳለን። ሁለተኛ ከሱ ከኋላው መስራት አለን። እሷንም መስራት አለን። እዚህ ጋ ያለውን ከጨረስን በኋላ እንደዚህ አስረን ወደዚህ መጣና ቢዋ ማቀፊያ ጋር ይችን እንደምትያት እንደዚህ እንንከታታለን። ይችን ካረግን በኋላ ይችን ብሎን አንዷን እናመጣትና እንድትይዝልን ትች ይላል ይሄ። ከዛ እንደዚህ እንከታታለን። ከተትም በኋላ እቺን አምጥተን በዳሎ እናስይዛታለን። ከዛም በኋላ ጠበቅ እንዳልኳችሁ ለቫርዚሽ የምንጠቀም ኤልኒቢ እንምረጥ ብለናል። ይህን እንደምታዩት እንግዲህ እቺ የሚለው ይሄ ለቫርዚሽ ፎርኬ የሚለው ፎርኬ ምንድን ነው? ዝም ብሎ ፎርኬን በለው እንጂ አልተራ እንደዚህ አይነት ኤልኒቢዎች እንምረጥ ብያለሁ። ለቫርዚሽ የሚሆኑ ኤልኒቢዎች የመጀመሪያ ቪዲዮ ላይ እንዳልኳችሁ ሙሉ ስራ ላይ ስላላችሁኝ ነው። እንዳልኳችሁ ይሄን እንደዚህ አይነት ለቫርዚሽ የሚሆኑ ኤልኒቢዎች እንምረጥ ብያለሁ። ይሄ ኤልኒቢ እንደምታዩት ነው አሉ። ይሄ ደግሞ እንደምታዩት ይሄ ለቫርዚሽ እሰራለሁ ብላችሁ ብትሞክሩ ያው ጣራ ላይ ከመልፋት ውጪ የምታገኙት ትርፍ የለም። እነዚህ ኤልኒቢ ደግሞ ያው ለቫርዚሽ የሚያስቸግሯችሁ ኤልኒቢ ይሆናሉ። በእንደዚህ አይነት ተመሳሳይ ኤሌኒዶች የድሮ ካልሆኑ በስተቀር እነዚህ ኤሌኒዶች ደግሞ ሊያስቸግራችሁ ይችላሉ እና እኔ አሁን ከሁለቱ የምመርጠው ኤሌኒዲ ይሄን ነው ማለት ነው። ምርጫችሁ ሊሆን ይችላል። እናም ብዙ አይነቶች ኤሌኒዲ ያሉ ለቫርዜሽ የሚሆኑ እነሱን እየመረጣችሁ መጠቀም አለባችሁ። ካረግን በኋላ እንግዲህ ያው እችን እንከታታለን፣ እናሳቅፋት እና እችን እንከታታለን ከዛ ዳዶን ከትባታለን በውስጥ አስተሳሰሯል ዳዶን ከትባታለን እዛ እናጠብቀዋለን እንደዚህ እናጠብቀዋለን እንደገና በዚህ እንደከተት ነው ይህንንም እንደዛው እናደርገዋለን ይህንንም አንድ ላይ በዙ መልክ እናስረዋለን ኤሌኒቢያችንን ለማንቀሳቀስ እንዲያመች እናርግ እንዳናጠብቀው አዲስ ሰሪዎች ካላችሁ ካሰርም በኋላ መንቀሳቀሱን check እናደርጋለን። በኋላ ጣራ ላይ ስትወጣ እንዳያስቸግረኝ ከተነቃነቀ በኋላ ለመፈለግ አሁን ready ነው። ትንሽ ጠበቅ ላርጋት እስኪ ሬዲ ነው ማለት ነው። አሁን ቆንጆ ሆኗል። ከዛ ይህን ስራችንን አሁን እንደዚህ እንደምታያት ምርጥ ላይ ትመስላለች። <laughs> እንደምታዩት እቺን አጠናቀናል። ከዛ እግሯን እንደምታዩት እቺ እግሯ ላይ እንገባለን። አሁን እግሯን እቺኛዋን ክዳኗን እንከርናለን። አያችኋት? እንደዚህ እንከርናለን። ከዛ ሁለት እግሮቹን እነዚህ እግሮቹን እናመጣና ካመጣን በኋላ በብሎን እግሩ ላይ ከጎን ባለው ቀዳዳ ልኩ ብሎን እንከትባቸዋለን። ከዚህ በኋላ ያው እንደተለመደው ዳዶ እንዳልኳችሁ በዳዶ እናስይዘዋለን። እግሩ ተሰርቶ ይህንን ይመስላል እንግዲህ እንደምታዩት። ከዛ ይህን እንዳመጣን ሙሉ የገጠምናትን ቅድም ቀድመን የጨረስናትን አምጥተን ከዚህ ጋር በቀዳዳዎቹ ልክ እናደርግና በብሎን እያስገባል አንድ ሁለት ሶስት አራት ቀዳዳውን እናስረዋለን። አራቱን ብሎኖች ከዛ እናስራቸዋለን፣ እናጠብቃቸዋለን። አራቱንም አስገብተን ከጨረስን በኋላ ስናለብጠው እንግዲህ ዲሻችን ዲሻችን ይችን መስላለች። እንግዲህ ሙሉ የዲሹ አሁን ገጥመናል፣ ጨርሰናል። እግሩን አሁን ጣውላ ላይ ወደ ሚስማር መተን እንሰቅላለን ማለት ነው። እና ይኸው እግሩን በዚህ መልኩ አዘጋጅተናል። አሁን የቀረን ዲሹን ወደ ጣራ ላይ አውጥቶ መስራት ብቻ ነው። እንግዲህ ብዙ ትምህርት እንዳገኛችሁ በመቅጠሙ ላይ ተስፋ አደርጋለሁ። አሁን ደግሞ የምናሳያችሁ ወደ ላይ ወጥተን ዲሹን እንግዲህ ማስተካከል ነው። ወደ ቀኝ ወደ ግራ እያለን እየተወዛወዝን በእስክታ መልክ እናመጣዋለን። የትም አይሄድም። እንግዲህ ተከታተሉን ተመልካቾቻችን። ተመልሰን ደግሞ በዛ ጋ አሁን ጣራ ላይ ወጥተን እንዴት እንደሆነ ሁሉንም ነገር እናሳያችኋለን። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ይኸው ጣራ ላይ ወጥተናል። እንግዲህ ይኸው ጣራ ላይ ዲሻችንን እንታገለው። አሁን ጣራ ላይ ነው የምንገኘው። አሁን ድንጋይ አድርገን አሁን ወደ መስራቱ እንገባለን። አሁን ዲሹን ጣራ ላይ ወጥተን እኛም ራሳችን ጣራ ላይ ወጥተናል ያለ ነው። በቃ እስኪ አሁን ወደ ዲሹ አሰራር እንገባለን። እንግዲህ ቅድም የገጠምነውን እንግዲህ አሁን አይታችኋል። ይህንንም ይህን የገጠምናትን አሁን ሁለት ቦታ የነበረች ወደ አንድ ቦታ እናረጋለን ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ቻችንን እንዳሉ መሰረት ው ግጥም አድርገናታል። ከዛ በኋላ ው ገመዳችንን እንሰራለን እናስራታለን። ከዛ finder እኔ የምጠቀሙ finder ኤክስክሉዘር ነው። አድማጮቻችን እንደምታዩት በፍለጋ ላይ እንደዚህ ነው። ይህ ሰራተኛ እስከሆንክ ድረስ እንዲህ ነው የምትፈልገው። ቆንጆ ቆንጆ የሌኒቪዎች አሉ። እነሱን ተጠቀሙ ብያለው በፓርቷን ላይ ፓርቱ ላይ እንግዲህ ይሄን ቲፒ ነው የምጠቀመው። ይሄን እንግዲህ ረዳቴ ነው ዲሽ የሚሰራው ልጅ እሱ ነው። ያው እኔ እሱን ለመተባበር ነው እንደዚህ ብለው እሱ ነው ዲሽ እንደዚህ ብለው ተጠቀም ዳኛ ጥቁር Mm. ኡፍ ጣራ ላይ መውጣት አብ እንዴት ከባድ እንደሆነ ሰሪዎች ታውቁታላችሁ። አሁን እንግዲህ ቫርዚሽ አልሽም። አሁን ቨርዝሽን ፈልገን ይኸው አጠናቀናል። ከተማው እንዴት ነው እስኪ? የዚህ ሰፈር ዲሽ ባለሙያተኛ እኔና እዚህ ጋር የቆመው ልጅ ነን። የዚህ ሰፈር ዲሽ ባለሙያተኛ የሰፈሩ ዲሽ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እንግዲህ ከሙሉ አገጣጠሙ ጀምሮ እስከ ቫርዚሽ አሁን ቫርዚሽን እንዳሳየኋችሁ ሚክስድ አድርጌ ገጥም ያለው ናይል ሳት ያው በዛ side ነው። ናይል ሳቷን ያት ከናይል ሳት ተቃራኒ ነው የሚሆነው። ሁሌም ባርዚሽ ከናይል ሳት ተቃራኒ አድርጋችሁ ነው ናይል ሳት ያው ያው አቀማመጡ ያ ነው። ይሄ ባርዚሽ አቀማመጥ ነው። ባርዚሽ አሁን already quality ጨርሼ ጨርሻለሁ። አሁን ኢትዮ ሳትን ነው የምገጥምላችሁ። ኢትዮ ሳትን ተከታተሉ እንግዲህ ተመልካቾቼ ቫርዚሽ መስራቱን ለማሳየት ቫርዚሽ ላይ እናደርገዋለን። ያው Football HD እስኪ ሰርቷል አልሰራም ዲሻችን የሚለውን እንግዲህ እንደምታዩት ያው Football HD ከፍቶታል። አያችሁት Football HD ነው ይሄ። እስኪ ደግሞ ወደ ቫርዚሽ እናርገው። የቲቪ ቫርዚሽ እዚህ ላይ አለ። ኤው ቲቪ ቫርዚሽ እንግዲህ ይኸው ቫርዚሽ አቀማመጧ ይኸው ከዲሻችን ላይ ኬብል ሰክተን ነው። ያው ኬብሉ እንደምታዩት ይኸው አሁን የቫርዚሽ አቀማመጡን አያችሁት። አሁን ቫርዚሽን እንግዲህ አጠናቀናል። ቀጣይ አሁን የምንሄደው ወደ ኢትዮሳት ነው። የትም እንዳትሄዱ ተከታተሉ። ሳት ደግሞ ለመጠቀም ይህን TP እንጠቀማለን። ይህ TP strong TP ነው። እንግዲህ የምንጠቀመው TP ለኢትዮሳት ይህንን TP እንጠቀማለን። በመጀመሪያ ክፍል ይዤላችሁ ቀርቤ ነበር፣ አሳይቻችኋለሁ። አሁን ከላይ ነው ኢትዮ ሳት የምናደርገው። ኢትዮ ሳት አሁን ከዚህ አቀማመጧ በዚች በኩል ስናረጋት ምንም አያስፈልግም ይመጣል ማለት ነው። እስኪ ወደ ስራው እናየዋለን እንዴት እንደሚመጣ እዚህ በኩል አድርገን እናየዋለን። ቀጥታ መጀመሪያ finder ኤን አስራታለሁ። finder ኤን አስሪያት በየት በኩል እንዳለች ለማየት በዚህ በኩል አድርጌ አያታለሁ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ያው በእጄ ይዤ ኳሊቲው 72 ሁለት አምጥቼዋለሁ። እንደምታዩት ኳሊቲው 72 ሁለት አምጥቼዋለሁ። እንደምታዩት ነው እንግዲህ ቴዎሳት እዚህ ጋር ነው። አሁን ምንድን ነው ማድረግ ያለብኝ? በዚህ በኩል መምጣቱን ካወቅኩኝ ቀጥታ ቴዎሳትን በሽቦ አስረዋለሁ ማለት ነው። አሁን አስሬ ደግሞ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንዴት አስሬ እንደማሳያችሁ አሳያችኋለሁ ወደ ማሰሩ እንገባለን። ከመጨረሻው ከዲሽ አንስተን እስከ ቫርዚሽ እና ኢትዮሳት አንድ ላይ እንዴት እንደምንሰራው ነው ዛሬ ነው ያለ ነው። ቆንጆ እንደምትማሩበት እርግጠኛ ነው። እሺ አሁን ወደ ማሰሩ ገባለሁ። እንግዲህ ይኸው ተመልካቾቻችን ሽቦን እያሰር ነው ኢትዮሳትን ለማምጣት እንግዲህ እያሰርናት ነው ዲሻችንን ሳት ሰዓት ያው ከላይ አቀማመጧ በሽቦ ነው የምናስራት። ቴክኖሎጂ እስኪመጣላችሁ ድረስ <laughs> ቴክኖሎጂ እስኪመጣላችሁ ድረስ ይኸው እንደዚህ በሽቦ አሳምረናታል። እኛ የምናስረው ራሱ ከቴክኖሎጂ በላይ ነው። ባንካችሁ እንደዚህ እናስራታለን። እዛ በኪሳ በደንብ አድርገን እናስይዘዋለን። ይለካል በሽቦ መጀመሪያ ስናስረው ምናልባት ቫርዚሽ ስለሚነቃነቅብን ቫርዚሽንም ቼክ እናደርጋለን ከመውረዳችን በፊት መጠበቅ ነው። ከዛ በኋላ እንዳይንቀሳቀስብን እንግዲህ ተመልካቾቻችን ያው በሽቦ አስረን ጨርሰናል፣ ቀናታል። እንደምታዩት አሁን ኢትዮ ሳት ትንሽ ከኤልኤንቢው ፈቀቅ አድርገ ማሰር ብቻ ነው። ቁጭ አርጋችሁ ማሰር ነው። ካሰራችሁት በኋላ ቅድም ሰባ ሁለት ነበር quality ው። አሁን ስናስረው እንግዲህ እንደምታዩት 76 መጥቷል quality ው ማለት ነው። ያው 76 77 ይላል እንደምታዩት አስረን ጨርሰን 76 77 quality መጥቶልናል። አሁን ወደ ቀጣዩ እንዴት ከስዊች ጋር እናገናኛችኋለን። ላይክ ሳቷን 3 ዲሽ አሁን 3 ዲሽ ሰርተን ጨርሰናል። እስኪ ናይክ ሳቷን እዛ ጋር የምትመለከቷን ናይክ ሳት እዚህ ያሉትን ሁለት አጠቃላይ ሶስት ሳተላይቶች አሉ። አንድ ሁለት ሶስት ሳተላይቶች አሉ። ሶስቱ ወደ አንድ receiver እንዴት አድርገን ነው የምንወስደው የሚለውን የሚለውን እናሳያችኋለን። አሁን ሶስቱን ወዴት አድርገን እንዴት በአንድ ሳተላይት እንደምንከታቸው በአንድ ኬብል በአንድ ገመድ እንዴት እንደምንከታቸው እናያለን። እንግዲህ አሁን ሁሉንም finish አድርገን ጨርሰናል፣ አሳስረን ጨርሰናል። ኢትዮጵያ ሳተላይቱም አልቋል፣ ዋርዚሹም አልቋል፣ ናይልሳቱም አልቋል። ናይልሳቱን ያላሳየናችሁ ብዙዎቻችሁ ናይልሳት ስለምትሽሉ ናይል ነው ያላሳየናችሁ። እንግዲህ አሁን ወደ ማሰሩ እንገባለን ማለት ነው። ተመልካቾቼ በዚያ ያህል ኬብል ይኸው አዘጋጅተናል። አሁን ኬብሉን እንደምታዩትም ይህን ኬብል ሶስቱን ሳትላይት አገናኝተን ወደ አንድ የምናደርግበት ኬብል እንደዚህ ቆርጠን አዘጋጅተናል። እነዚህን ኬብል አሁን እንዴት አድርገን እንደምናገናኛቸው ከስዊች ጋር ታዩታላችሁ። ያውቺ እንደምታውቋት ስዊች ትባላለች። ስዊች እዚች እዚች ላይ አሁን አገናኝተን እዚህ ጋር አንድ ሁለት ሶስት አራት አለ አራት ሰዓት ላይ ወደ አንድ የምታወጣለን እቺ ነች፣ ስዊች ትባላለች። አብዛኞቹ ሰዎች ቤታችሁ ትገኛለች፣ ብዙም አታቋትም። የምጠቅሟ አራት sat ላይ ትቼ አሁን አራት ሰዓት ላይ ወደ አንድ ነው የምታወጣው። መሀል ላይ እቺ ላይ የምትገኘው እዚች መሀል ላይ ያለችው receiver ነች። ከ receiver የምትመጣው እዚህ ጋር እናረጋትና አራቱ እነዚህ የምታያቸው አንድ ሁለት ሶስት አራት አራት ሳትላይት በአንድ ወደ receiver ማውጣት ትችላለች። receiver ኡ ላይ እንዴት እንደሚደረግ የዚህ የሰጠነውን ፖርት እዚህ ጋር የምታያቸው ቁጥር አላቸው። ቁጥሮች የተጻፉባቸው እዚህ ጋር የተጻፈውን ቁጥር receiver ኡ ላይ ሄደን እንሰጣለን ማለት ነው። receiver ኡ ላይ እንዴት እንደምንሰጥ እናያለን። ግን እዚህ ጋር ያሉትን ቁጥሮች የምትሰኩባቸውን ኬብሎች እነዚህን አምጥታችሁ እንደዚህ ሲሰኩ ኬብሎቹን የምትሰኩባቸውን ቁጥሮች በአይምሯችሁ መያዝ አለባችሁ። ከመውረዳችሁ በፊት ከመውረዳችሁ በፊት እዚህ ጋር አሁን ሲሰካ መያዝ አለባችሁ ማለት ነው እና አሁን እንዴት እንደምንሰካካ እናያለን። ተመልካቾቼ ኢቢኤስ ሲኒማን እንግዲህ አልሞከርነውም ነበረ። ይስራ ይስራ። ይኸው እንግዲህ ኢቢኤስ ሲኒማ ይኸው እንደምታዩት ከፍቶታል። እያያችሁት ነው። ኢቢኤስ ሙዚቃ ነው የምናየው። ኢቢኤስ ሙዚቃ ይኸው እንግዲህ እንደምታዩት ኢቢኤስ ነው ይኸው እንግዲህ እንደምታዩት ኢቢኤስ ሲኒማን ሁሉንም እንደዚህ አሁን ከፍቶታል። ይሄ ኢትዮ ሰዓት ነው እንግዲህ አሁን የምናያቸው ኢትዮ ሰዓት ነው። ይሄ ፋና ነው። quality ያቸው እንግዲህ እንደምታዩት ሰባ አራት ነው። በዚህ finder 74 ይላል። ይኸው እንደምታዩት ኢትዮ ሳት እየሰራ ነው ያለው። እንግዲህ አሁን ወደ ሁሉንም የምናገናኝባቸው መንገድ እንሄዳለን ማለት ነው። አሁን እንግዲህ አሁን እንደዚህ አድርገን አገናኝተን ከኤሌኒቢዎች ጋር መተናል። እነዚህ ሁሉ ኬብሎች የመጡ ናቸው። ይሄ እንግዲህ አሁን ቀጥታ የሚመጣው የመጀመሪያው ከቤት ውስጥ የሚወጣው ይሄ ገመድ የምታዩት ቀጥታ የሚመጣው receiver ነው። ከ receiver ኡ የሚመጣውን ገመድ በመሀለኛው እንሰካዋለን። ሁሌም ስትሰኩት receiver የምትል አለች አንብባችኋት፣ እዚህ ጋር receiver ምትለዋ ላይ ቀጥታ መሀለኛው ላይ እንሰካዋለን። መሀለኛ ላይ እንሰካዋለን። ይሄ ደግሞ ከናይል ሳት የሚመጣው ገመድ ነው። ከናይል ሳት ይኸው ከዚች ከናይል ሳት የሚመጣው ገመድ ነው። እንግዲህ ቺ ከናይል ሳት የምትመጣውን ገመድ የፈለግነው ላይ አሁን one one two three four የሚል አለ። ከናይል ሳት የሚመጣውን ገመድ አሁን ለምሳሌ እዚህ four ላይ ሰካ ነው፣ ግን ብዙ እንትን እንዳይል ናይል ሳት ብዙ ጊዜ ስለሚፈለግ one ላይ ብናደርገው ይመረጣል። እንዳይጠፋባቸው ሲቹ ሲበላሽ one ላይ አድርገነዋል። ብዙ ጊዜ one ላይ ቢደረግ ናይል ሳት ይመረጣል። ሌሎቹን port ምናምን ውስጥ ቢነካኩም ናይል ሳት እንዳይጠፋ ቀጥታ እንዲሆን one ላይ እናደርገዋለን። ይሄ እንግዲህ ደግሞ ቫርዚሽ ነው። ቫርዚሽ የሚመጣውን እዚሁ ጋር four ላይ እንሰጠዋለን። ቫርዜሽን four ላይ ሰክተነዋል። four ላይ ሰክተነዋል። ይሄ ደግሞ እንግዲህ ይሄ ደግሞ የሚመጣው ኢትዮጵያ ሳትላይት ነው። ኢትዮጵያ ሳትላይት ኢትዮ ሳት ነው። አሁን አዲስ የመጣው ኢትዮ ሳት ብዙ ቻናሎች እየገቡበት የሚገኙት ቻናል ኢትዮ ሳት ላይ ነው። ሁሉም የሀገራችን ቻናል ወደዛ እየገቡ ነው ኢትዮ ሳት ላይ ኢትዮ ሳቱን ደግሞ እዚህ ጋር ይሄው እንደምታዩት two ምትለዋ ላይ two ላይ ሰጥተኗል። ውስጥ ደግሞ አሞላሉን እናያለን። ከሰጠነው በኋላ ስዊቹ ላይ እዚህ ላይ ያለንን ስራ ሙሉ በሙሉ አጠናቀናል። ያው ዝናብ ምናምን እንዳይነካት እዚህ ስር እናረጋታል። እንግዲህ እነዚህ ኢትዮሳት ናቸው። አሁን እየሰሩ አይደለም። አሁን ፖርቱን ስናስተካክል እንዴት እንደምናስተካክል ላሳያችሁ ነው። አሁን የቤት ሲኒማ ላይ እዛ የሰጠነው እላይ እየነገርኳችሁ በቁጥር አለ። እዛ ላይ የሰጠነውን ነው የምንሞላው። እላይ የሰጠነውን እላይ የሰጠነው አሁን ኢትዮሳት two ላይ ነበር ያደረግነው። እንግዲህ አሁን two ላይ አድርገነዋል። እዚህ ጋር መታችሁ ሜኑን እንነካለን። ቆይ እንደገና ላሳያችሁ። ሜኑን እንነካለን። ሜኑ ከነካም በኋላ installation እንነካለን። ከዛ dish setting የሚለውን እንነካለን። እዚህ ጋር ሁሌ DiSEqC የምትለዋን እዛ ላይ የሰጠናት two ነው። እኛ እዚህ ጋር አሁን two እናደርጋታለን። ኢትዮሳት ይሄንን ይመስላል። አሁን ኢትዮሳቱ እስኪ ስራ ይስራ። ያው እንግዲህ ኢቢኤስ ሲኒማ ነው፣ ቤስ ሙዚቃ ነው፣ ቤስ ኤችዲ ነው። ያው አሁን ኢትዮሳቱን installation አድርገን ጨርሰናል ማለት ነው። ኢትዮሳት አሁን ያሉት ቻናሎች ዝርዝሮች እነዚህ ናቸው። ፍሪኩንሲያቸው ያው ፍሪኩንሲያቸው ከስር ያለው ነው 11 የሚለው 11 105 horizontal የሚለው ፍሪኩንሲያቸው ነው። ያው እነዚህ አሁን ኢትዮሳት ነው። ሌላ ደግሞ የሰጣነውን የሰጠነው አለ። ሌላ የሰጠነውንም እንደዚሁ እናያለን። ሰዓት የሀሳት ላይ ቫርዚሽን ቫርዚሽ አሁን እዛ ቫርዚሽ ሰተነዋል። ቫርዚሽ እዛ ላይ ያደረግነው DiSEqC አራት ላይ ነበር። እዚህ ጋር አሁን DiSEqC four እናደርገዋለን። ላይ የሰጠነው DiSEqC four ነው። DiSEqC four ላይ እናደርገዋለን። DiSEqC four ላይ ካረግን በኋላ እንወጣለን። ኦ ቫርዚሽ ይኸው እንግዲህ ቫርዚሽ ከፍቷል። ቫርዚሽ ቫርዚሽ ይኸው football HD ይኸው ሶፍትዌር ጭነንበታል። ለዛ ነው ይኸው አሁን ደግሞ ናይል ሳትንም እዛ ሰርተን መተን ነበር። ናይል ሳቱን ደግሞ እናየዋለን። እዚህ ጋር ናይል ሳት እናየዋለን። ይሄ ናይል ሳት ነው። ናይል ሳቱን ምን ላይ ነው የሰጠነው? እስኪ እዚህ ጋር ያለውን ናይል ሳት እናደርገዋለን። ናይል ሳት ደግሞ እላይ DiSEqC one የሰጠነው እዚህ ጋር ይኸው one ሆኗል። exit እንለዋለን። exit እንነካለን። እንደምታዩት እንግዲህ አሁንም ናይል ሳቱን one አርገነዋል one አርገነዋል። sat የምትለውን በመንካት የናይል ሳቱን እናየዋለን። ናይል ሳቱ ፋና ላይ አሁን ፋና ስለዚህ አሁን ሁሉንም ሁሉም ሰርቶልናል። ከዛ sat የምትለውን በመንካት all sat ላይት የምትለውን all sat እናደርገዋለን። እንግዲህ ሙሉ አሰራሩን ከመግጠም አንስቶ እስከ ቤት ውስጥ ያለውን ይዘን ቀርበንላችኋል። ከእናንተ ጋር ቆይታ ያደረኩት ሳሚሾ ቲዩብ ሲሆን ለእናንተ ምንጊዜም ከማስተማር ወደኋላ ማይል tube ነው። ብዙ ብዙ ነገሮችን እንደዚህ እየሰራን እናሳያችኋለን። የእናንተ subscribe የደውል ምልክቷን በመንካት እኛን አግዙን። እኛም ወደ እናንተ ማድረስ ሁሌም ዘወትር ስራችን ነው እናደርሳለን። ይህን ይመስላል እንግዲህ ቤት ውስጥ አጠናቀን አሁን ከደንበኛችን ገንዘባችንን ተቀብለን መሄድ ብቻ ነው የቀረን። እናመሰግናለን። ተመልካቾቻችን እንደምታዩት አብረን ያችን ቆይታችኋል። በጣም ደክመናል፣ ወርደናል። በጣም አሪፍ ነው። ሁላችሁም እንደምጠቀምበት ተስፋ እናደርጋለን። በጣም ስራ ነው ተመችቶኛል። ደንበኛችን ነው ሳሚት እና እናመሰግናለን።